Good morning, Miss Lynch. It's July 8th, 2021. And it's a Tuesday. Here in Naples are 2 Celsius degrees. And so about 19, 5, 19. And so this means that like uh, in these days, in this period, it's a very very <laughs> very hot day but uh, today it's also cloudy it's a sun day with the cloudy clouds and today i was thinking about three things the first thing is the song melody x by bonaparte and which is always part of the dark series from netflix and I'm often uh, talking about dark in these days because I'm paying uh, tribute in these days with my keyboard and I put uh, um, the link of my main keyboard channel in the description for those are interested to this uh, um, tribute and I was uh, the second thing is the, um, the peppers and I think uh, about how good they are, but also about the fact that uh, unfortunately they stay in my stomach. And the third thing is that today uh, there was the press conference for the presentation of the new coach of the Napoli football team, the team um, for which I support, uh, being obviously Neapolitan, and this new coach is uh, Luciano Spalletti and <laughs> i hope uh, he does a really great job anyway as you see uh, from the mythical window with the color of the curtain it's a cloudy but uh, <laughs> we have also those beautiful blue skies and golden sunshine and i think uh, after these clouds we have them jewelry all along the way and so from the <laughs> mythical uh, window the color of the curtain and from my mythical keyboard have a great day him and everyone too